Ya sé que pensáis que África es solo esto, pero yo puedo hablaros de otra cara de África y sé que os va a gustar mucho. Me llamo Gelas Kimvama Kimbirima, soy del Congo, Brazzaville, un país que está en el centro de África. En España he estudiado música en el Conservatorio eh, Francisco Guerrero de Sevilla y en la actualidad me dedico a la música. Soy músico profesional, actúo en eventos. Me dedico a la música porque es un medio bonito, un medio más cercano para hablar, para comunicar con la gente, para expresar mi sentimiento, mi alegría y mi tristeza. <laughs> Aquí en Andalucía me ha gustado un montón de cosas. La música, por ejemplo, la música flamenca, que es eh, una pasada, el sol que hace aquí, es, muy bonito, me, me recuerda, me recuerda, la comida, el gazpacho, el salmorejo y la tortilla de patata son cosas que me marcaron muchísimo. La hospitalidad, eh, la gente son muy buenas, muy acogedoras. Un día estuve en la calle aparcando coches cerca del corte inglés. Vi a un señor que llevaba su perro porque el perro estaba, estaba mal. Viendo un perro que tiene los papeles para llevarlo al médico que tiene ya su tarjeta seguro, y yo no tenía ni tarjeta sanitaria ni nada, ni papel. Y eh, logré ah, tener mis papeles. En 2014 tuve eh, la nacionalidad española. Vengo a hablaros de filosofía, que podemos llamar Ubuntu, que es una forma de vivir la vida y de estar en armonía con todos los que están alrededor nuestro. Es algo que podemos aplicar en vuestra vida del día a día, algo que va en relación con una manera de ser, una manera de vivir. Nos aleja del individualismo. Los Bantu era una civilización que tuvo lugar en África mil años antes de Cristo. Formaban una multitud de pueblos de más de 450 lenguas. El concepto de Ubuntu significa las personas la gente, la comunidad, de apoyarnos mutuamente, se puede distinguir del capitalismo, porque es una forma de sociedad, no es solo una forma de pensar. Ubuntu es una forma de vivir, una forma de ser. Pues en Andalucía también se vive mucho el Ubuntu. Cuando el Betis está jugando y el Betis que ha ganado un partido, todo el mundo que va en el campo de fútbol está gritando ¡Gol, hemos ganado! Allí ya no se trata ni de tal jugador que ha marcado un gol. La victoria no es solo por este jugador que ha marcado un gol, pero es una victoria colectiva, porque todo el mundo está contento. <laughs> Eso también es Ubuntu. De forma resumida, Ubuntu, apoyo mutuo en una comunidad compartida, una comunidad empática. Muntu, una persona. buntu un pueblo. Kimuntu, la forma de ser, el valor que uno tiene yo os lanzo un reto. Practicar Ubuntu en, vuestra casa. Dedicaros a ayudar, pensando en el bien conjunto de la familia y no solo por el logro individual.